Merhaba Nerdscam takipçilere, merhaba GTA 5 severler, herkese merhabalar. Yeni bir GTA 5 bölüm videosuyla karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son nerede kaldığımızı hatırlamıyorum, o yüzden direkt oyuna dönüyorum. Nerede kaldığımızı beraber hatırlayalım, bakalım. Burada fazla durmamam gerekiyor. Hmm. Alright, alright. Ee, bir saniye alabilir miyim arkadaşlar? Pardon, çok çok affedersiniz. Yine eşit yaptım yine unutmuş şeyi. Başlayalım. Alright alright. O zaman gidiyoruz. Evet. Evet, self radyomu açıyorum ve go go go. Nereye diyorum? Ee, haritadan seçelim. mantıklı. Peki görevimiz ne? Bunu daha yakın. Bunu daha yakın. <clears throat> Sanırım bu daha yakın. Buna gideceğim. Alright alright. Gidelim o zaman. Kesin telefon çalar zaten. konuşmuyorum değil mi? Çok sessizim. Ucuncuma. İş bitti. Yor yorgunluk kat safhada. O yüzden uyumak en güzel şey. Hoppa. Ee, arabamızı park edelim. Lörlem. Tamam. Hacı Haber ya görüşmeyeli nasılsın? Hoş lan. You're gonna meet a bitch. That's where you're gonna meet one. You know what I'm saying? Hey, hey. Give me a sip of that. What? Come on! My throat's dry as a motherfucker. Why? Is your mother dry when you're... <laughs> what the fuck is that, huh? Nothing. Well, it didn't sound like nothing, all right? It didn't seem like nothing. I don't think that it was nothing. I didn't mean nothing. buy it, old man. mı? Old man. Fuck you, you creepy old motherfucker. That's right. Oğlum kime bulaştığınızın farkında mısınız? Creepy. Bir saniye arkadaşlar. Kameram nasıl ona bakıyorum. Evet. Rampage. 25 sefil öldü. Abi çok iyi ya. Ulan ben nasıl öldüreyim? Gördüm lan. Nereden ateş ediyorsunuz? Hop hop hop oraya ateş etme. Oraya ateş etme. Çıldırdım. Lan bir an mermi bitmiyor sandım. Öldürüşler 8. Kaç kaç. Hala. You want redneck? Oh, I'll give you redneck. Am I creepy now? Lan öleceğim lan. Kaç demişti? 20 20 demişti. kaç demişti ki? Anam ben fazla öldürdüm. 25 demiş lan. Ben 30 öldürdüm oğlum. Headshot. Headshot. You couldn't keep your mouth shut, could you? Nereden ateş ediyor? Headshot. Head, headshot. Yeehaw! Nereden ateş ediyorlar lan? Güzel ölüyoruz lan. Yes. Bitti. Oha o ne lan? Bu ne oğlum? Mermisi yok. Hadi gidelim o zaman. Abidik kubidik görevi de yaptığımıza göre. Bir dakika bunlar benim arabamı almış. Benim arabam. Yok lan buraya park etmişler arabayı. Alın o zaman. Alright alright. O zaman ana görevlerden Ana görev mi? Yoksa adam mı değiştirelim? Diğer şey gidelim. Ara görevlerden birini yapalım. Trevor geliyor. Yoldan çekilin. şimdi. Bilmiyorum biliyorum bakalım. Lucky miss. Ben buradan da alırım yani. Daldık da araba patlattı. Trevor'ın arabaya bir şey olmaz ya. Ya e, o görev böyle bir şeysin. Canım yok. Ya muhtemelen öyle bir şeydir o da zaten. Geldim lan. Everybody, everybody. Geldim. Ah sen. about the same. Somewhere stuck between joyful and peachy. Even in this world full of scum and detritus, it's only right that we all bear our shame. Yeah, I'll have truth. <laughs> Take this poor wretch, on the run, desperate, alone, about to learn the true meaning of suffering, all for a few thousand bucks. Think you can find him for me? Every man has his talents, Maud, and the rigorous administration of justice is, uh, it's one of mine. That's why I love you, Trevor. I'll send you his file. Trevor? Koluna kan mı var? Vurmuşlar seni adamın. Bölgeyi terk et. Terk et be. Müslüman sen bana terk ettin bölgeyi. Haydi canım. Bölge derken hangi bölgeden bahsediyorsun? Komple ben çıkayım mı? Kefalet aldı. Hacı devam olsun. Ekosuyla bu gibi. Yüzdeki. Okey. Şimdi ne yapacağım? Cidden şu an ne yapacağım ben? Haritaya bakayım mı? Hmm. Haritada bir şey var. Şu ne? Ben buraya gideyim. Bölgeyi terk ediyorsam bu bölge göstereyim. Tamam var bölge terk et derken neyi kastediyor? Alright alright. Önüne bak dostum. Oranın yolları bir tuhaf ya köy yolu gibi. Köy. Köy köy köy köy. Alright alright. Baba, baba, baba, baba. Moruk arabayı nereden aldın ya? I'm sorry. Ee, sizin hesap numaranızı atın ben masrafları göndereceğim. Masrafları karşılayacağım. I'm sorry. Alright. Hoppa. Böyle kaçarım. Güzel kaçarım, iyi kaçarım. Kaçarım diyorum ben yanlış anlamayın. Kaçarım falan demiyorum. Kaçarım. Moruk ne haber ya? Korktun mu? Bir an elin şeye gitti mi? Trene. Ulan ayu. Oraya bariyere hangi ayı koydu? Ya o yola gelmem ben. Ya direksiyonu yanlış çevirdim. Şuradan girecektim ben. Kusura bakmayın size yolunuzu hallettim ama. Kulağına telefonu taşıyacağında tatlına dair bir ihbar aldım. Her açıdan güvenler aldım. Yani elinden kaçırmaman gereken tabii kaçak. Kaçakçı sanırım. Alright alright. Tamam bölgeyi terk et dedim. Taş ocağı nerede? Taş ocağı derken Abi ben bilmiyorum ki buraları. Ben taş ocağı, maş ocağı. Ne bileyim nerede ki taş ocağı? Burada ne? Weimar tepeleri. Mission Roll. Şu ne? Region Score. Bu ne? Burası taş ocağı değil değil mi? Ah ne bileyim ya. Bilmiyorum ki nerede. I'll have to keep an eye out for you. Tamam da Oyer nerede? Bak bakayım öyle bir yer var mı? Bahsettiğin yer neresi tam olarak? Ne bileyim ben, ne saçma bir şey. Buralarda bir yerde olabilir mi? No. Boş versene ya. ha geçiş yapamıyorum. Enteresan. Trevor'a kaldık desene. mı var? Yürü git lan. Oha. Go go go. Şeyi kaçırdım ne yapayım? Sapağı. Burası İstanbul. Burası Los Santos. Gene kaçırdım. Ben şaka maka Vaymut'a geldim ha. Michael'ın mekanı. Trevor şu araba sana yakışır ya ben sana söyleyeyim yukarı bir alsana. İn lan arabadan. Bu araba benim. Arabamı neden çalıyorsun? Bu araba artık benim Trevor'um. Maymut'a gelmiştim. Fakir kamyonetle mi gezeceğim? Bırak dostum. Zengin işi arabalara binelim. Huu, kaç kilometre yapıyor? zannediyorum. Bu görevi yapayım. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Hoş. Kaplanca için diyorum. Ben buraya geldim de burası neresi ya? Burada görev çıkmıyor. Soru işareti var gösteriyor ama. Ne bu şimdi? Boş ver ya. Ben şimdi geldiğim yere geri dönüyorum fakirin boyutuna. Elveda maymun. Elveda. Araba ne elindeki? Olur. Binelim bakalım. Evet, Weymouth turuna hoş geldiniz. Trevor Weymouth turunda. Bu videonun başlığı olsun. On your right, you'll see the world-famous Gentry Manor Hotel, a legendary party hangout for actors and rock stars and people trying to have sex with actors and rock stars. Built in 1921, it's been the scene of some classic Vinewood scandals over the years. One of my personal favorites was Al DiNapoli's overdose in 2002 after a chimpanzee blasted an eight ball up his rear door with a water pistol. Fantastic! They say that on any given day there are at least two dead party girls in the trash cans round back. Isn't that great? Okay, smartphones at the ready, celeb spotters. We are now approaching the one of Vinewood's hottest night spots for the rich and famous to do drugs and date rape impressionable fans. Play your cards oh, right, and that could be you! The Dungeon Crawler was in the news again recently when comedian Morgan Chester allegedly ran over a doorman in his SUV for not laughing at one of his jokes. oh, and now a treat for you closet glam rockers on board. We're coming up to the infamous Tequila La Rock Bar. Bahsettiğin yerlere ben hala göremedim ya. 1982. It reopened as the Tequila La Bar in 1983 and soon became a mecca for hair metal bands and fans from across the country. It's rumored that the Love Fist song Dangerous Bastards was written about a night they partied here on Mescaline with some transgender twins. Now, this house up ahead is one of the many private residences of action movie director Mark Fostenberg. Fostenberg still maintains he was out of town when a 2007. The case was settled out of court and all charges were dropped. The girl's family now live on the next street. So this is the house of television exercise guru The Craze. You might have seen him degrading himself recently on Rehab Island. Do any of you remember the 80s? Huh, strange times. People didn't go to the gym back then. They did jumping jacks in front of the TV in leg warmers and headbands. in the 90s, but is reportedly now clean and in the best shape of his life. Ulan amma bir dünyaymış Vinewood'a. Vinewood. Vinewood'da herkes ya çeş şey ya şey. şey. Teşekkürler, teşekkürler. Ben evime gidiyorum. Çünkü da saat geliyor. Araba için teşekkürler. Beni eve götür. Ev dedim ya. Ay sıkış trafiğe girdim yanlışlıkla. Alo nasıl geliyor? Maymun sokaklarında vahşet. Trevor hapisten kaçtı. Trevor ormandan kaçtı. Trevor kendi vahşi doğasından kaçıp Weymouth'a geldi. Dikkatli olun, adımlarınızı yakın. Çünkü Trevor Weymouth'ta. I am sorry. Kaskosu neyse öderim, sıkıntı yok, kasko var. Kaçak arabamda kasko var. Güzel, iyi, hoş. Maymun sokakları da çok güzel ya. bildiğin başı büyük lan burası. Başı büyüğün tepelerine çıkıyorum. Ayu önüne bak. Alright alright. Eve gitmem gerekiyor. 5 dakikam var. 5 dakika içinde evde olmazsam araba patlayacak. gelmişim. 5 dakikada evine varacaklar. Bütün sorular birazdan. Naruto ile birlikte Neski ekranlarından. Bizi izlemeye devam edin. Bak bu şarkı fena değil. Şey, şey dönemeç. Aa. Ah! <clears throat> Araba çok güzel kaydırıyor. Kaydırıyor dedim ha, saydırıyor demedim yanlış anlamayın. Gerçi kaydırıyor, demek daha mantıklı olur herhalde kaydırıyordan. Abi ne biçim yollar bunlar? Ha bu da bizim köyün yollar işte. Çankırı, Çorum yok. Ol, ol, ol, olmadı boş verin. Dememiş sayın. Drift'e gel yavrum benim. Ben bir an Need for Speed oynuyor gibi hissettim. Ha burada bizim balı tuttuğumuz gölün şey çayın üstünden geçtiğimiz yol. Ama bizim kö yol, e, köy yolları böyle asfalt değil ya. Sıkıntı orada. <clears throat> Asfalt vardı da biz mi asfaltlamadık kardeş? Hızlı mı? Yavaş mı? Alright. Büyük oyunlar vardı. Ver geldik. Önüne bak önüne. Ben evime gidiyorum. Evim evim güzel evim. Fark ettiniz mi? Arabalar değişti artık. Fakir ama gururlu araba. Fakir ama gururlu arabalar var. I love you. Sprite. Sprite. Bölümün adını ne koyacaktım ben ya? Trevor Vinewood turunda. Yakında sinemalar. Evet 3 dakika kaldı. Hadi bakalım. Yol uzun. Yol dikenli. Hayat dolu. Bu arada onun bahsettiği yer neresi tam olarak? Taş ocağı. Where is the taş ocağı? Tatlara atarım ama gene de yolumu bulurum. Kedi şey miydi lan o? Oğlum mal mısın lan? 2 kilometre öteden direksiyonu kırıp da duruyorsun, korneye basıyor. Aa arabam gelmiş. Ben gelmeden arabam gelmiş. Lan acaba ben arabanın içinde otursaydım ışınlanır mıydım ya? O kadar yolu boşuna sarf etmezdim. Sarf etmezdim. Şurada bir yerde garaj var ya. Garaja gitsem. Çok mu uzak acaba? Garaj dedim. Ulan garaj. Ayu garaj. Garaj. Evet garajı göster diyorum. Garaj. Şey sonra gittiğinde garaja gittim. İş işten geçti artık. Evet ne yapalım eve gidelim bari. Ne var lan? Kim o? Kim bağırdı? Ben bağırdım lan. Sen misin o bağıran? Ne var? Lan ne oluyor? Oha köpek beni öldürdü ya la. Bunu görmen lazım dedi. Bir şey oldu. Köpek beni yedi lan. Aa inanmıyorum. Köpek beni yedi. 5000 dolarımı da hayvan gibi katletti. Ee, evim nerede benim? Evime gitme gidiyorum. Trevor bunu görmen lazım dedi. Adam yanına gittim. Köpek beni, adam ayağa kalktı. Köpek beni yedi, bitirdi. <sighs> Araba da yapırlardı. Ne biçim bir yer lan burası? Ne araba var ne bir şey var. Eve gidiyorum araba yok. Kim bağırdı lan bana? Bunu görmem lazım diye. Ne var lan ayuk. Ya edep, adap öğrenin. Ve time up. Ya neyi yaptın ya? Tövbe yarabbim. Gidiyorum lan ben. Evime gidiyorum ben. Aa eve gireceğim. Bu adam bana şey diyecek. Bu adam bağırıyormuş bana. Kim geldi oğlum? Them bikers. After you killed Johnny K. And they damage my stuff, huh? They smash up my home, damage my soul. This, this, This, this, this, this statue here of impotent rage, this fucking meant more to me than Johnny K meant to anyone, and they smashed it. Those pathetic midlife crisis, hog-riding, shaven-headed, fruity leather, chapped-wearing fucking assholes. They're assholes, Trevor. They are. They're chapped wearing assholes. Oh, wait, wait, wait, you little shit. Whoa, whoa, whoa. Hey, Michael fucking Townley, right? Bitch wife, two kids, 45. Find him. Los Santos is a big, big place, Trevor. There's lots of people. You are fucking useless. Huh? Find out who did that fucking robbery, all right? And if Michael Townley lives there, or anyone matching his description, I'm gonna kill you and your fucking cousin. Am I being clear now? Yes, Trevor. Thank you, Wait. Now smile. Yeah, uh -huh. Mm-hmm. That's better. Okay. Oh. Ya hayır ya ben eve gitmek istiyorum. Oyunu kaydetmem gerekiyor. Ya hayır ya ben eve gitmek istiyorum. Oyun oyun oyunu. Ya lan. Gir eve. Oyunu kaydet. Yo ATV MATV olmaz. Oyunu kaydedemiyorum. Manet olsun ya. ATV bin diyor ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Kapıyı çizeceğim. Al bindim. Amına şuna git. Şu kaskı da takar mısın? Kask. I I'm not buying anything. I need a sniper rifle with a high-power scope. They say they support local business. Well, we're about to find out if that's true. Not there. Melvin, how you feel about brand synergy, huh? TP Industries, ammunition. Good, because you're about to make a corporate gift of a rifle, a high-powered scope, and a suppressor. Uh, take whatever you want, Trevor. I can't afford another fire. Kesin nişancı tüfeği. That sniper on your wall looks like it'll do the job.